A, nie, nie zamawiaj. Albo dobra zamów. Ale tak pojedziemy moim, bo ja chcę go odstawić do garażu. Mhm. Mhm, jak posunąłem dubskiem, ja pierdolę, Dobra. Ja też chcę mieć dużo pieniędzy. jedziemy do mojego biura. Chodź, Rafał. Dawaj, prowadź. Pokażę ci moje autka nowe. Ja chyba zajebałem w jakieś gówno. Kurwa, z tobą to tak zawsze, no. Ty papa patrz, że... Wow, wow! <laughs> Wyjebał. Śmigłem, ciachniesz. Mogę cię zabić? Zartowałem. Wygolił mu mordę. Hmm? chciałeś sam, no co? Stój. No kurwa, wsiadaj! Ja się teraz boję. Teraz to się boi! Ty, palmę ściąłem. Ale ładne kółeczka robię, zobaczcie to. go Ej, takie piękne kółeczka. Idziesz tu? Czekaj, no zobacz jakie kółka robię ładne. Mogę ja... robisz później. Kurwa. No i spierdolni. Fajerwerki, kurwy. Autobus mi zjebał. Gdzie, bo spierdolić się znowu. Na motor nie wsiadło. Gdzie ty knaku jedziesz? Drugą no inną drogą. Czemu jedziecie ze mną, kurwa? Mniej policji jest jak osobno jedziemy. No nie znam innej drogi ci pokazuje GPS, kurwa, wystarczy, że sobie pojedziesz gdzie indziej. No tak. Ja pierdolę. Nie no, nagraj to ktoś, kurwa, i na YouTube daj. Dobra. Musisz dymać do żabki. No. Ale tak później nie będę robić tego. Mam tylko jeden... Marek, celej we mnie. To nie ja kieruję. Już myślałem, że go zabiłeś. <laughs> Ale Skrę tak spierdolił? pierdolił śmigła na końcu napaduje? nie? Jezu, jakbyś go zabił. Tak. Kto wyszedł? Jakby wyszedł, to by to wywaliło. Kto wyszedł? Coś mówiłeś, kurwa, śmieciu? Czemu nie, nie widzę Knecha? Ja się kurwa, z, ja się kurwa zrespiłem na początku. <laughs> <laughs> Lepiej się tu streszczaj, bo będzie chuj. No to będzie chuj. Jeb- Jebany! Jeszcze złoty jak ten. Dopiero co A nie, na banku. jebał na stół. Myślisz, dlaczego się zajebałem? No. głupi. Bo słot był kurwa. Czemu ja za to szmatą jestem? Czemu wy wszyscy jesteście poubierani jak gówno? Ja pierdolę! Nie wierzę! Co to miało być? Przejechał go! Nie wierzę, zajebał go! Ja pierdolę! Ty musisz się tak drzeć, ja zamknę drzwi, ale tak się drzesz, że jest masakra. Ty siebie nie no, słyszysz. Zamknij ryj tam kur... Dobra, Jędrzej kopary. e, No, Jesteś do jedzenia? Kupiłaś mi te chipsy? Poparcie prawo-lewo. Jedzie znowu w tej <laughs> Nie wierzę. Jedzie kurwa znowu. Hamidło. No wchodzi do tego banku niepełnosprawny. Rozdawaj kanapki, a nie pierdol. Masz kurwa długowłosy chomikowi, proszę bardzo. Dobra. Dawać na drugą stronę. Szybko, szybko, szybko, szybko, szybko, szybko. Helkę zniszczyć, helkę zniszczyć. No to zniszcz, nie no nie No to zniszczyłem kurwa, chuj ci chodzi. <laughs> Biegniemy. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, biegniemy dalej, biegniemy dalej. Uważaj, tak, tak. czasem po lewej się respi jeden gliniarz. Ale go nie ma. Ej, kurwa. Dobra. To ten kaloryfer dałeś na pierwszy. Nie wiem. Zobacz, mamo. Widzisz tego gościa, co tak z tą laską lata? Podobno do ciebie, no. <laughs> Jak buta, to jest... Jak <laughs> Mosquito.